Keberhasilan adalah awal kehancuran dan kegagalan rencana Chon So Jin. Pada episode 8 kita melihat Chon So Jin akhirnya melakukan pergerakan dengan menjalankan rencana yang telah dia pikirkan saat masih dalam penjara. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Chon So Jin melaksanakan rencananya untuk menyingkirkan semua musuhnya di season 3 drama Penthouse. Jika sebelumnya pada season 2 drama Penthouse Chon So Jin dijebak oleh Sim Suryon dan Oh Yun Hee, Kini pada season 3 giliran Sim Suryon yang dijebak dan dituduh sebagai pelaku penculikan dan pengeboman Logan Lee. Selain itu akhirnya terungkap alasan kenapa Chon So Jin sangat membenci Sim Suryon dan berniat untuk menghancurkan hidup Sim Suryon. Ternyata selama ini Chon So Jin merasa iri pada Sim Suryon karena Sim Suryon dianggap sebagai wanita yang sempurna oleh kalangan di Hera Palace. Terlebih pada saat pesta yang diadakan oleh Hera Club, Sim Suryon berhasil mencuri perhatian semua orang. Di samping itu Chon So Jin juga merasa tersinggung dan tersiingi oleh Sim Suryon karena membawa Pai Pechan, padahal saat itu Chon So Jin juga telah mempersiapkan Pai Pechan. Selain itu, Hayun Chul yang saat itu menjadi suami Chon So Jin berkata jika Sim Suryon adalah istri idaman semua orang, semakin membuat Chon So Jin membenci Sim Suryon. Dan akhirnya pada season 3 ini Sim Suryon berhasil ditaklukkan oleh Sojin setelah berhasil menjebaknya. Pada season 3 ini juga Chon Sojin berhasil membuat Oh Yun Hee musuhnya dari sejak SMA menghilang untuk selamanya. Chon Sojin juga kembali mendapatkan yayasan Chong Ah setelah melengserkan posisi Sim Suryon. Tak hanya itu, Chon Sojin juga telah mendapatkan posisi direktur di Pusat Seni Chong Ah setelah mendapatkan saham milik Oh Yun Hee setelah kematiannya. Meskipun sebagian besar rencana Chon Sojin berhasil dan membuatnya seolah-olah menjadi pemenang, namun Berona masih belum membiarkan Eng Byul memenangkan audisi pemilihan musisi tetap pusat seni Chong Ah. Setelah mendapatkan semuanya kembali, Chon Sojin sepertinya akan kembali merasa di atas angin dan merasa tak terkalahkan. Hal ini akan membuatnya semakin lengah dan tidak memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin akan menghancurkannya. Selain itu, Chon So Jin pasti akan menjadi semakin lengah setelah berhasil menyingkirkan Sim Suryon, Logan Lee dan Oh Yun Hee. Namun Chon So Jin sama sekali tidak mengetahui bencana besar yang akan segera menimpanya. Karena ternyata Logan Lee masih hidup dan Sim Suryon sama sekali tidak dihukum oleh keluarga Logan Lee. Terlebih jika Oh Yun Hee ternyata sebenarnya masih hidup, hal ini akan menjadi bumerang buat Chon So Jin. Kemungkinan besar, rencana Chon So Jin selama ini akan gagal dan menjadi bumerang untuk menjatuhkannya. Selain karena Sim Suryon dan Logan Lee masih hidup, kemungkinan besar sekretaris Do yang merupakan orang kepercayaan Chon So Jin akan mengkhianatinya. Sekretaris Jo sebenarnya memang mencurigakan. Karena buat apa dia bekerja untuk Chon So Jin jika dia ternyata memiliki sebuah perusahaan yang bergerak untuk memata-matai seseorang? Sekretaris Do kemungkinan akan mengkhianati Chon So Jin di episode 9 atau 10 drama Penthouse. Selain itu kemungkinan Sekretaris Do lah yang menyelamatkan Oh Yun Hee dibantu dengan Yo Dong Pil dan Sekretaris Jo. Dan sepertinya Sekretaris Do lah yang akan memiliki kunci untuk menghancurkan Chon So Jin nantinya. Sepertinya di episode 9 nanti Chon So Jin akan berbahagia karena semua rencananya berjalan lancar. Namun diam-diam Sim Suryon dan Logan Lee pasti menyiapkan sebuah rencana besar untuk mengalahkan Chon So Jin. Kemungkinan besar sekretaris Do akan membantu mereka untuk melakukan hal itu. Jadi kemungkinan besar Chon So Jin akan mengalami kehancuran yang lebih parah dari season 2. Selain itu kemungkinan fakta tentang kematian ayahnya akan terungkap di season 3 ini untuk menjerat Chon So Jin. Kehadiran Oh Yun Hee juga akan memberikan dampak yang sangat buruk pada masa depan Chon So Jin. Terlebih Chon So Jin adalah orang yang mendorong Oh Yun Hee ke dalam jurang. Di samping itu dendam Oh Yun Hee pada Chon So Jin pasti akan meningkat karena Chon So Jin sama sekali tak bisa diajak bekerja sama. Bahkan setelah Oh Yun Hee menyelamatkan Eng Byul, Chon So Jin masih berusaha untuk menyingkirkan Oh Yun Hee dan membunuhnya. Hal ini akan membuat Oh Yun Hee semakin kuat dan akan membalas semua perbuatan Chon So Jin hingga Chon So Jin menderita.